ঐ পানীমলা জীয়েকৰ ৰঙা ৰঙা গাল দুখন চুই চাং চুই চাং লাগিছে পানীমলা জীয়েকৰ ৰঙা ৰঙা গাল দুখন চুই চাঙে চুই চাঙে লাগিছে পানীমলা জীয়েকে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে দেখি বিয়া পাতো বিয়া পাতো লাগিছে বিয়া পাতো বিয়া পাতো লাগিছে মোৰ ঐ পানীমদাজীয়ে কামুখন দেখিলে ৰাতি নাহে টোপনি পানীমদাজীয়েকে হাঁহি তোমাৰিলে ঐ বিয়া পাতো বিয়া পাতো লাগি যায় বিয়া পাতো বিয়া পাতো লাগি যায় গা ঐ বিয়া পাতো বিয়া পাতো লাগি যায় বিয়া পাতো বিয়া পাতো লাগি যায় গা চাবিতে যিটো তাইৰ লগতে দেহাটো বাটতে পালে নলবি জোকাই পিঠি ফালিব কোবাই কোবাই কোন ভাল এজনী পাতিবি ভাল এজনী পাতিবি বিয়া